Volvemos un día más a jugar a Dragonfly. Nos habíamos quedado en la guardia del dragón, que es el último capítulo de este juego. espero que no me la pase, porque si me lo paso, no tendréis capítulos hasta próximamente. Y quiero que disfrutéis de las muertes. Uy, uy. Así que, como todavía quedan existe el cuarto, y normalmente hago seis gameplays, puntos, bueno, no, puntos no, pero hago seis. En total son juegos, intentaré no pasármelo. Por favor, la jaula está cerrada. La llave la tiene el dragón colgada de su cuello. Para derrotarle, usa la espada mágica. Mágica. Uy. Oh. Uy. Bien, me ha matado, Vizca. Viva. Tengo vocación. Lexi. por favor. La jaula está cerrada. La llave la tiene el dragón colgada de su cuello. Para derrotarle, usa la espada mágica. Mágica. Uy, uy. Oh. Bueno, pues vale. Fueron un poco más. Y por hoy... Espera. Un poquito más, cuatro veces más quizás. magnéticos, sus aulas están cerradas. Abre la tienda el dragón fuera de su cuello. Para derrotarle, usa la espada mágica. mágica. Eh, qué bueno, las muertes. No son buenas. Y... Hola, de adentro la llegó. ¿Qué, por favor. La jaula, está, cerrada. La llave la tiene el dragón, colgada de su, cuello. Para derrotarle, usa la espada mágica. ¡Ah! Y siempre me elimino a ti. Venga, otra vez. Y cuatro veces más, o sea, cuatro vidas más. Y después pro días para, ¿vale? Oh. oh, qué sexy. A ver. Vamos a morir. Vamos a matar. Vamos a luchar y a vender el mal Vamos a morir. Vamos a matar. Vamos a luchar y a vencer el mal. Bien. Sálvame, por favor. La jaula está cerrada. La llave la tiene el dragón colgada de su cuello. Para derrotarle, usa la espada mágica. Bonito tanga. Oh. Uy. Hasta aquí me he salvado. Y aquí ya... Me muero. Otra vez a jugar, vamos a morir, vamos a matar la luna... ¿Qué pasa si se me cae? He dicho si se me cae. Ahora no haré nada. me quema. Yo que quiero que caiga. Bueno, pues ahora caerá al otro lado. Eh, ya lo he pasado. Sálvame, por favor. La jaula está cerrada. La llave la tiene el dragón colgada de su cuello. Para derrotarle, usa la espada mágica. La espada fápica. Espada fápica. ¿Y ahora dónde? No. ¡Ah! Pues por hoy ya está, amigos. Adiós, me voy. ¿Qué vas? Dime, pero adiós. Me despido. De ti me voy.